er du den oplagte fundraiser, gør jeg det helt klart, fordi ellers kan I bruge så meget tid og ressourcer på ikke at få en krone ud af det, hvis ikke jeres virksomhed i virkeligheden lægger op til at fundraise. Så gør jeg det meget klart at være ærlig over for jer selv. Brug de etablerede databaser, fordi at det nytter bare ikke noget at sidde på Google og bruge månedsvis på at samle de øh, fonde, som er relevante for jer simpelthen, hvis jeg har søgt én fond, jeg har fået 10.000 kroner, så er det allerede betalt sig hjem at betale 600 kroner for et halvt år. Så det synes jeg, I skal overveje. Prioriter din søgning. Gør det hellere kvalitativt end kvantitativt. Søg hellere tre vigtige fonde for jer, end at søge 50, øh, som måske ikke giver noget som helst. Øhm, lav en fundraising log. Det kan altså betale sig. Om et år vil I øh, være glade for, at I gjorde det. Og så skal det være en super skarp ansøgning, så, øh, så I bruger jeres one-shot, og I kan vende tilbage igen næste år. Øh, yes, endelig. Skynd jer ud over stepperne, og tak for opmærksomheden.